Assalomu alaykum andijon ustalari obunachilarim. Bugun sizlarga yangi dastur haqida ma'lumot beramiz. Arab tilini o'rganish darsliklarini davom ettirgan holda bugungi darsligimiz arab tilini o'zini o'rganish Madina darsligi asosida tayyorlangan. Bu dasturni yuklab olishda albatta описаниеga silkasini yozib qoldiraman va o'sha yerdan kirib yuklab olishinglar va ishlatishinglar mumkin. Bepul dastur, bepulga o'rnatib bemalol bir boshqatdan ishlab ketishinglar mumkin. Bir boshqatdan dastur haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, tepada izlash tugmasi turibdi. Izlashi bu darslarni mavzusidan izlaydi. Adashmasam shulardan topdik. Izlash mavzusi jaunchalik hamma uchun ma'lum narsalar uchun, demak, bu yerdagi sozlamalardan ko'ramiz. Sozlamalarda faqatgina bir xil sozlama bor, xolos, ya'ni darsliklarni oxirigacha ochish. Bu nima degani? Bu yerda qarasangiz biz 2-3 e, darsgacha ishlab ko'rdik. bu yoqda mana qulub darslar turibdi qulub darslarni ochmaydi ko'rib turibsizki ya'ni bu yerda ishlayotganingizdan keyin masalan har xil holat bo'ladi telefonni yangilashingiz mumkin yo telefon yo'qolib qolib yo boshqa boshqa dastur o'chib ketib qolish holatlari bo'lsa ya'ni dasturni tugatay deb qo'ygan paytingizda ya'ni oxiriga yetib qo'ygan paytda yana noldan ishlab chiqishdan albatta farq vaqt ketib qoladi shunda o'zingiz kelgan joyingizdan ochib bemalol ishlab ketishingiz mumkin. Shunga mo'ljallangan, ya'ni hammasini ochib qo'yib ishlab qo'yish emas, ya'ni bir boshqatdan ishlagan albatta ma'qul. Darslikni ikkinchi darsidan boshlayveramiz, chunki birinchi darsida unchalik testlarni ham unchalik berilmagan. Demak, mana <coughs> juda osongina tushuntirgan bu kitobdir. Haza kitabun. haza kelishini bu yerda haligi zebzavlar siz bergani uchun <clears throat> biroz tushunish qiyin bo'lishi mumkin ko'pchilik o'qiyolmay qanday kelgan ekan hazamikan hizamikan deb o'ylanib qolishi mumkin albatta bunda birinchi dars videosini ko'ring deb turib dasturchilar o'zini YouTubedagi platformasiga ushbu dasturni gapirib video qilib joylagan ekan kirib ko'rdik yaxshi bemalol birinchi darsga bosgan holda kirib ko'rishlari mumkin lekin bizga hozircha shu yetadi. Tushundim degan tugmasini bosgandan keyin ikkinchi bilimingizni tekshirib ko'ring ochiladi. Mana bu joyda bu uydir deyapti. Bu uydirni nimasini topasiz bu yerda? Variantlardan topasiz. Haza baytun bo'ladi. Tekshiring. Mana bu yerdan yana o'qib chiqaverasiz. Bu ko'ravat. هذا مكتب هذا كرسي هذا باب هذا سرير unchalik dasturlarni yodlab chiqmadiyu faqatgina sizlarga tushuntirish uchun sarirun deb o'ylayapmiz to'g'ri ekan <coughs> eshik haza baytun baytunni bildik هذا سرير هذا باب هذا masjidun masjidun emas babun bo'lish ehtimoli bor to'g'ri ekan mana bir boshqatdan ishlab ko'ramiz birgalikda endi bu qalamdir <clears throat> qalamni hammamiz bilamiz ya'ni qalam arab tilidan ko'chib kelgan so'z qolamun bo'ladi qo bilan keladi faqatgina ya'ni qo harfi Istilo yo'g'on harflardan bo'lganligi uchun arablarda qo taraf qilinadi. Bizni tilga o'tib qa bo'lib ketgan, ya'ni qalam bo'lib ketgan. Haza qalamun, ya'ni qolamun. 60% ishlab bo'ldi, ya'ni noto'g'ri ishlashimiz bilan foizi orqaga siljiydi va noto'g'ri ishlagan savollar yana qayta-qayta beradi, to'g'risini topmagunizcha. Kalit. Bu kalit deyapti, shuni arabchasida topamiz. Haza miftahun. Haza kitabun. çıkıp ketadi kitabun. Haza babun çıkıp ketadi. Eshikdagi qalamun çıkıp ketadi. Demak, variant haza miftahun ekan. Tekshirib ko'rishga bosamiz. To'g'ri chiqdi. 65%. Endi kursiyun. Shubhasiz menimcha. Mhm. Masjidun. masjidunda albatta hamma biladi. Masjid deb aytiladi, ya'ni vaqf bo'lganda. Bu yerda masjidun to'liq turishi. Parta. Haza maktabun. Maktab parta degani arablarda. Haza kitabun. Yo'q. kitob turibdimi o'zi kitob. Hozir sarirun maktabini bosib qo'yibmiz kitabun deb gapirib maktabini bosib qo'yibmiz. Ana 50% ga orqaga qaytib qoldi. Shuni oxirigacha ishlab bo'lganinglardan keyin ochiladi keyingi dars. Keyingi darsni ishlaysiz, keyingisi ochiladi. Shu bilan oxirigacha borishinglar mumkin va borganlardan so'ng dasturni o'zlari aytgan, haligi dasturchilar o'zini aytishi bo'yicha bu dastur arab tilida so'zlashishni o'rgatmaydi, ya'ni ancha-muncha so'zlashishga mohir odamlar bemalol so'zlashishi ham mumkinu lekin asosiy maqsadi bu tarjima, ya'ni Qur'on grammatika, Qur'onni to'g'ri o'qishni, to'g'ri tarjima qilishni o'rgatadigan dastur, ya'ni shunga moslashtirilgan. Dasturni o'zini nomidan ham menimcha bilsa bo'lsa kerak. Muqaddimada aytyapti, arab tili darsligi hmm, hozir Madina arab darsligi degan nima edi? Madina arab tili darsligi asosida tuzilgan deyapti bu yerda mana. Kitobdan elektron versiyasini bepul yuklab olishingiz mumkin deyapti. Ya'ni to'liqmasini elektron PDF formatida ko'rgan edim. Shuni yuklab olish haqida gapirishyapti shekilli, ya'ni bular mualliflik huquqiga to'liq rioya qilib, qaytadan tozni yuklasanglar hmm, yuklab omonlavringlar deyapti, ya'ni lekin ushbu dastur o'zining nimasidan ko'ra ancha qulay, chunki o'zbeklar o'zbeklashtirib, juda soddalashtirib ishlangan. Shun bilan tushundik. Dastur juda sodda, shun bilan dasturning barcha funksiyalari tugaydi. Va sizlarga bu videoyimiz ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like bosib qo'yishni va do'stlaringizga ham ulanishni unutmang. Andijon ustalar kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Yangi videolarni kutib qoling. Yanada qiziqarli va kerakli videolar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyga yozinglar, albatta javob qaytaramiz. Sog' salomat bo'linglar.